孩子。 bây giờ dạ, ờ, tin nhắn ăn mặc này trông giống là đẹp rồi đúng không <laughs> mấy ờ mấy đứa chưa chưa chưa phải quà 哎哎。 <laughs>